it's me again. Welcome to my YouTube channel. Please like and subscribe to my channel. Ngayon guys, ituturo ko naman sa inyo kung paano gamit ang USB Bluetooth Bagel gamit ang laptop i-connect sa speaker. dyan sa baba, hanapin mo yun dyan ang Bluetooth. Bluetooth. I-click mo yan guys. Tapos may lalabas dyan. Yan, click mo guys. Tapos, hanapin mo yung Shoe Bluetooth device. Tapos yan, may lalabas na. Tapos i-click mo yung pangalan ng speaker mo dyan guys natin makuha ng pangalan. Tapos i-right click nyo ulit. Tapos hanapin nyo yung sound setting. I-click mo yon. Tapos may lumabas. Yan. Hanapin mo yung speaker. Ang pang-attack. Tapos right click mo yon. Tapos may lumabas dyan. Enable or disable. I enable mo yan. Tapos tignan mo sa taas ko check na ba yung Bluetooth audio render na kulay green? I-connect mo yan guys. Tapos, i-check mo ulit kung may green na nakalagay. Ayan, may check na. Tapos, connected na yan guys. Automatic na yan siya magkoconnect. Kung gusto mo manood ng YouTube, kung anong panoorin mo, ayan guys. Konektado na siya guys. Hindi siya hassle guys kasi 'di ba pag may speaker ka, i-connect mo yung cord, wala 'yan. Gamit yung USB Bluetooth dagger, walang hassle. Kaya guys, ano pang hinihintay niyo? Ah? Bilhin na para you for watching my video. Hope you like it. Please subscribe to my channel. Bye. God bless.